Cara mendapat subscribe organik Sebagai seorang konten kreator tentunya kita harus menyajikan konten yang berkualitas. Dalam artian berkualitas tentunya bukan terpaku pada gambar video yang bagus dan beresolusi tinggi. Namun definisi berkualitas adalah kuantitas video tersebut yaitu materi yang disampaikan dalam konten yang disajikan. Satu misal konten tentang komedi, buatlah video yang benar-benar menghibur dan unik yang dapat mengundang tawa serta mengedukasi pemirsa. Yang perlu diingat dalam membuat konten komedi adalah kuantitas lelucon. Coba Anda browsing di platform YouTube tentang komedi, pastinya akan muncul ratusan bahkan ribuan konten serupa. Dari hal itu coba pelajari konten yang paling Anda sukai tersebut kuantitasnya seperti apa dan yang unik itu bagaimana sehingga banyak disukai penonton. Setelah mendapat poin dari situ coba kembangkan dengan hal-hal yang unik dari diri atau grup Anda sehingga tampil beda dalam penyajian konten yang Anda buat sehingga menjadi konten yang berkualitas dan berkuantitas. Dan yang terpenting lagi adalah proses editing video, buanglah hal-hal yang tidak efektif dan tidak korelasi. Lalu masukkan efek maupun transisi yang dapat mempercantik videomu. Dalam pengeditan video hindari menggunakan durasi panjang. Karena bila menggunakan durasi yang panjang namun pemirsa hanya menonton beberapa menit saja akan merusak retensi video tersebut. Namun bila konten yang dibuat mengharuskan durasi panjang, buatlah menjadi beberapa bagian sehingga penonton akan kembali lagi untuk menonton lanjutan video tersebut. Dengan begitu penonton yang tertarik dengan kuantitas videomu secara sukarela akan berlangganan channelmu untuk mendapatkan notifikasi bila kamu mengupload lanjutan video tersebut. Dari situlah sebenarnya subscribe organik didapatkan. Kiranya cukup sampai di sini, lain waktu kita jumpa lagi.